Estamos todavía en espera de las informaciones vía la fuerza pública, se ha estado investigando, se han tomado eh, días atrás algunas personas detenidas, se han interrogado y realmente no, no hemos tenido resultados positivos. Nosotros estamos eh, básicamente con los autoridades competentes, llámase la Fiscalía, la Policía eh, de nuestra provincia de Duarte, para que en los posteriores días realmente haya resultados positivos y que realmente esta persona que nos causó este mal económico nuestra empresa se ha detenido y sometida a la justicia. Por esta razón confiamos en la investigación, confiamos en la buena intención para que este caso realmente sea resuelto. Y no solamente el caso nuestro eh, personal, sino también algunos casos que han ocurrido en otras zonas que también deben ser investigados y deben ser aclarecidas la población para que realmente pues, eh, calme lo que es la, tranquilidad y la paz en nuestra zona. ¿De qué cantidad recordamos, hablamos? Que Estamos hablando de más de 12 millones de pesos. Bueno.